Anzählen, Böllen, Schälen, der Hans kommt von Varisellen. Laufen kann er nicht allein, denn er hat ganz krumme Beine. Schon seit Geburt geht es ihm so. Das macht ihn ganz und gar nicht froh. Denn Behinderung ist das eine. Aber man darf auch nicht verneinen, wenn er einen Unfall gehabt hätte, so wie beim Sport der Beltrametti, Wäre er nur so zum Spaß in der Sendung Wetten, dass in ein fahrendes Auto gerannt, hätte sich dabei sein Mark durchtrennt oder hätte man ihn in einer Schlucht gefunden, übersät, mit schweren, tiefen Wunden, weil er ab der Brücke geschumpet, man sagt dazu auch Benji jumpet, mit einem altersschwachen Seil, dann fände man das irrsinnig geil. Es wäre mit Sicherheit auch passiert, dass ihm jeder applaudiert, weil er ein Optimist ist geblieben, sich seinen Mut nicht laut austreiben. Zum Aschbacher würde er dann gehen. Dann könnte er seine Weisheit rauslassen, dass alles nur eine Frage vom Willen sei und jeder eine zweite Chance hätte, sein Leben wieder in den Griff zu bringen. Man müsse sich nur ein bisschen dazu zwingen. Ja, Wer seine Gesundheit gibt für nichts, der ist ein Held für ganz viele Leute. Und mit allgemeiner Sympathie ist es einfach, optimistisch zu sein. Doch wer schon immer so war, dem ruft man anders hinein. Warum lässt man das Kind leiden? Hätte man es nicht können abtreiben können? Es wird mir einfach nicht recht gefallen, dass wir für solche Leute zahlen müssen. Es gibt kein Ruhm und gibt kein Geld für unseren Hans auf dieser Welt.